Thank Thank you. なんだか今日いけそうな気がする なんだか今日いけそうな気がする